Vule, ti ovo snimaš? Mi smo spremni, ne znamo da li si ti spreman. Ne znam, ja sad ćemo da vidimo što se dešava. Davno je bila prošla godina. Jedno smo zaboravili. Ili se i dalje seća. Ovoga puta u poteri za malo trofejnijim grlima. Sad vidjet ćemo šta će se javati. Kalibar 857. Барне зрно, tvrdo zrno. Lead free. Krećemo. Nek se pokreću. Ono će biti. Sad ćete da vidimo na Ako? Ne, ne možeš. Ne, neću, neću. Znači da se lijepo pokreću. Polako sam. Ako nisi, tu mi pozicija pomerit ćemo se. Ne? Bravo. How's this fucking truck, man? <laughs> I braj bre do mnje, evo. I, bocu da donese? I bocu prinješ paljenku litru, teraz do mnje iza me. Desilo se i to? Bilo je to jednom dobro i eto, desilo se. Biće prvo zlato na našem kanalu za selo, e, To je naš sponzor, on ima ekskurzije. Pucali bi mi da ima negdje za 100 evra. Ako hoćete gledati još ovakvih stvari, prijavite se na naš kanal. Ajmo. Ajmo.